tout le monde dise Soyez tous les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur nous fortifie de plus en plus ce soir, qu'il nous aide à faire mieux, qu'il nous aide à courir plus vite et à gravir de plus grandes montagnes. Êtes-vous là Est-ce que tout va bien avec vous Est-ce que vous êtes prêts Père, nous te remercions pour la formation des ouvriers. Merci pour ton peuple. Merci parce que tu veux faire euh, des vases grands, glorieux et loin de chacun. Je prie que ce soir, que tu, que tu fasses tout dans chaque vie et que tu accomplisses ce que tu veux faire au nom de Jésus-Christ. Fais de nous de meilleurs ouvriers, de meilleurs dirigeants et que nous soyons redynamisés dans la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oins ton peuple ce soir afin que nous voyions tout ce que tu veux que nous voyions, tout ce que tu veux que nous, nous voyions, et que nous soyons en mesure de faire ce que tu veux que nous fassions, et que l'œuvre prospère dans nos mains. Nous te rendons grâce parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons de 2 Timothée 2, 2 Timothée 2, 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui le servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un, si donc quelqu'un, si donc un dirigeant, un croyant, une sœur, un frère, si donc quelqu'un se plus en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître propre, à toutes, dites-le moi, à toutes bonnes œuvres. Vous allez voir dans le verset 21 ici qui dit que si donc quelqu'un se concerne pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase, un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Comme nous voyons le mot vase, vous allez vouloir comprendre que l'ouvrier chrétien, le prédicateur chrétien, le serviteur chrétien, euh, les serviteurs de Dieu sont appelés Vase, Alors nous sommes encore appelés des ouvriers, des laboureurs, des serviteurs du Seigneur et des vases. Nous devons être purifiés. En tant que vase, on doit être sanctifié. En tant que vase, nous sommes mis à part. En tant que vase, nous sommes choisis, des vases choisis ou, ou instruments choisis. Acte 9. Nous allons voir ce que le Seigneur dit au sujet d'un vase ou d'un instrument un instrument, un vase pour le Seigneur, un vase à porter, un vase pour porter le grand trésor du ciel, l'onction du ciel. Et alors, apporter cela vers le peuple. Acte chapitre 9, verset acte 9 et verset 15. Mais le Seigneur lui dit, Va car cet homme est un instrument que j'ai choisi, un instrument, un vase que le Seigneur a choisi. Le Seigneur se référait à Saul de Stars qui était devenu Paul. Le Seigneur disait que j'ai un grand devoir pour lui, une responsabilité pour lui, un ministère pour lui, et pour accomplir ce ministère, pour euh, exécuter ce devoir, et dit, il est un instrument, un vase, un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, pour porter mon nom, pour prendre mon nom, pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc vous comprenez, et comme le Nouveau Testament parle de vase, cela parle d'un instrument choisi dans la main de Dieu pour prendre la parole, pour prendre l'évangile et l'amener aux gens dans les régions lointaines. Quand on parle de vase, on parle euh, d'un bol, d'une assiette qui porte un trésor important. Quand nous parlons d'un certains d'un vase, nous parlons de celui-là qui a l'évangile salvateur, la vérité qui la, vérité a déclaré aux gens et, et, et tout ce que tout croyant doit faire pour déclarer l'évangile aux âmes périssantes. Si le vase est corrompu et sale, le contenu sera aussi contaminé. Donc une vie impie c'est-à-dire une, un vase contaminé, euh, un vase, un vase euh, souillé qui n'est pas plus un vase qui n'est pas en une bonne position, en une bonne forme pour porter, pour contenir le vase céleste avec de faux messages au lieu de donner la vie. Et il détruit, au lieu de guérir et sauver des âmes, on détruit et on empêche l'âme d'être sauvée et aller au ciel. un vase impur ne donne pas honneur et gloire à Dieu. Alors on retourne à 2 Timothée chapitre 2. Je lis le verset 20 Dans une grande maison. Cela parle d'une grande église. Cela parle d'une grande famille. Cela parle d'une église avec euh, bien de membres, beaucoup de dirigeants, beaucoup de pasteurs, dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont précieux et d'autres qui sont purs. Il y a certains qui sont justes et euh, euh, des gens qui vivent aussi. Mais il, y a, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, ceux-là qui sont purs, ceux-là qui sont droits, ceux-là qui ont permis à l'écoulement libre de l'onction de Dieu de passer par eux sans suite, sans contamination. Alors, les uns sont des vases d'honneur. Et c'est dit que c'est dommage qu'il euh, euh, y a, d'autres qui, sont, qui soient d'un usage vil. On va à Esaïe, Esaïe 65. Esaïe 65. Esaïe 65. Nous lisons le verset 3. Verset 3. Esaïe 65, 3. Vers un peuple qui ne cesse de mériter en face. Dieu parlait des enfants d'Israël. Ils devaient être euh, des vases d'honneur, mais c'est dit ici que vers un peuple qui ne cesse de mériter en face sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques. Je veut que l'encens qu'ils ne devaient pas brûler, les sacrifices qu'ils ne, ne devaient pas faire, les sacrifices qu'ils ne devront pas faire, c'est ce qu'ils font. Et 4 dit, qui fait des sépulcres ça demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc et ayant regardez, et ayant dans ses vases des mets impurs, ce qui les a rendus purs, impurs, souillés et désagréables devant Dieu. Voilà le verset 5. Avec toutes ces abominations et avec euh, toute cette contagion, avec toute cette infection, voyons ce que le verset 5 dit. Que dit retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. Vous voyez Quoique quoi qu'il soit de vase abominable, contaminé, souillé, sale. alors il disait aux autres que ne m'approche pas, que euh, car je suis saint, retire-toi de moi, je suis juste, je suis saint. Et cependant, Dieu dit qu'il l'irrité et il disait aux autres que nous sommes mieux que vous, nous sommes meilleurs que vous. Verset 5. Et de pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Donc on voit et ce qui fait un vase est euh, injuste, sale, hypocrite, vase mauvais et, et le prix que le Seigneur a mis sur cela. On va. Esaïe 52. Esaïe, Esaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. On voit cela. Il veut qu'on se retire, qu'on s'éloigne du mal, de l'iniquité, qu'on s'éloigne de toute forme d'injustice comme nous portons les vases du Seigneur. Si on ne s'éloigne pas euh, de l'iniquité, on ne s'éloigne pas d'iniquité, d'injustice, donc alors il n'aura aucun plaisir en nous. Jérémie 22, Jérémie 22, verset 28. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Jéconia Oui, il se référera à un homme. Est-il donc un vase méprisé, brisé ce Jéconia Jéconia voulait que les gens braquer leur attention sur lui comme un autre Dieu, comme une idole, comme un petit Dieu. Et Dieu a dit, regardez, Jéconia, c'est comme euh, un idole brisé et une idole brisée. Sa vie n'est pas normale et il rivalisait avec Dieu. Il voulait l'attention à donner à Dieu de lui être payé, de lui être donné. Est-il donc un vase méprisé, brisé, ce Jéconien est-il un objet auquel on n'attache aucun prix On n'est pas sain, on n'est pas juste, on si on n'est pas pur, si on n'est pas transparent, on devient un vase que Dieu euh, n'aime pas, que Dieu déshonore ou aborde. Un vase d'honneur et un vase vil. Un vase pur et un vase qui n'est pas vraiment pur. On va à Osée 8, verset 8. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix. Euh, Dieu parle d'Israël, le peuple de Dieu, mais ce peuple de Dieu, oui, c'était allé se mélanger avec le monde, et ils se sont enchevêtrés avec le monde, alors ils appréciaient le monde, le monde est entré en eux, et ils se sont mélangés avec le monde. Et c'est dit ici que Israël est anéanti. On ne peut plus voir la distinction. On ne peut pas voir les marques distinctives d'un Israélite. On ne peut pas voir les signes particuliers, la justice, l'intégrité d'un enfant de Dieu, ce qui est unique aux enfants d'Israël. Euh, euh, euh, ils ne sont pas comme les autres. Ce que les autres faisaient, ils faisaient. Ce que les autres mangeaient, ils mangeaient. Et il n'y a plus de distinction entre Israël et les nations. Alors, ils sont engloutis, ils se sont assis, ils se sont intégrés au système du monde. Et c'est dit, Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations, comme un vase qui n'a pas de prix. Cela me dit, cela vous dit, et cela nous dit que si nous devons être des vases que Dieu aime, nous devons garder cette distinction, nous devons garder cette séparation, nous devons nous garder, nous devons nous mis à part pour, le, pour, être, pour être purifié par le sang de l'agneau et être différent des gens du monde. Et verset 3 dit, Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Ouais, l'ennemi ne pouvait pas toucher Israël au départ parce que, et que ne faites pas de mal à mes prophètes. Alors il ne voulait pas que personne les touche, mais maintenant ils ont abandonné la voie euh, droite, ils ont abandonné la distinction que Dieu a mise sur Israël et ils ont abandonné la parole de Dieu. Et maintenant, c'est dit que Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. Verset 12. Que j'écrive, ah, il parle, il parle d'Israël, il parle de son peuple, il parle de ces gens euh, qu'il aime qu'ils soient des vases donneurs de pierres précieuses, des gens qui portent le trésor du Seigneur et porter cela aux gens autour d'eux. Alors qu'ils se fassent des gens différents, différents des gens euh, qui les environnent et être en cette position élevée. Et c'est gens qui doivent prendre le bien du ciel et le porter aux gens. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger les doctrines de la Bible sont devenues euh, quelque chose d'étranger pour eux. Et les noms de Dieu sont devenus des choses étrangères pour eux. Et les choses que le Seigneur veut qu'ils fassent, qu'ils portent comme trésor et donner cela aux gens, alors ce sont des choses euh, étrangères pour eux. Et Dieu dit qu'à cause de cela, ils sont mélangés avec les nations, avec les, incroyants. Alors ils sont devenus des vases oh, oh, oh, en quels Dieu n'a pas de plaisir. Romains au chapitre 2. Romains 2, je lis le verset 23. Romains 2, verset 23. Romains 2, verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Ce sont des vases qui, qui déshonorent Dieu. Les vases à, euh, euh, euh, ville des, gens qui portent la parole de Dieu, mais au travers de ces vases, d'autres blasphèment le nom du Seigneur parce que ces vases ne sont pas honorables. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens comme cela est écrit. Alors nos vases seront purs, vos vases seront saints. 1 Thessaloniciens chapitre 3, La façon dont Dieu veut qu'on garde notre vase, notre corps, notre esprit, notre pensée, notre personnalité et garder notre vie et garder notre ministère afin que notre vie, notre ministère, notre personnalité, que tout ce que nous faisons apporte gloire au Seigneur, honneur au Seigneur, que nous soyons des vases d'honneur au Seigneur. On va à Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous obteniez de l'impudicité. Verset 4. C'est que chacun de vous, combien d'entre nous, est-ce que vous êtes là Est-ce que vous y êtes inclus Que je vous entende, combien d'entre nous Verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder quoi Son vase, son corps, dans la sainteté et l'honnêteté. Ce, ce sont des enfants de Dieu, des croyants, ils sont des ouvriers, et sont ceux qui, ceux qui appellent le nom du Seigneur, et que c'est ici que vous devez savoir posséder euh, votre corps, tout ce qui est en vous, qui porte ce trésor venu du ciel, votre cœur, votre âme, votre esprit, votre pensée, votre corps, votre langue, vos oreilles, vos yeux, votre personnalité. Et Essayez que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ce soir, nous avons comme ce thème-là qui est l'unicité et l'utilité des vases qui honorent Dieu. L'unicité, les vases de Dieu, les vases choisis par Dieu, les, joies, les vases nommés, désignés par Dieu, sont uniques, sont distinctes, sont différents, ils ne sont pas comme n'importe quel vase et ne sont pas comme n'importe quelle personne que vous voyez dans les rues. Il y a l'unicité et l'utilité. Parce qu'il parce que nous a nommés, parce qu'il nous a suscité, parce que Dieu nous forme parce qu'il nous donne la parole de réconciliation du ministère. Le, message, il nous, le donne afin que nous le portions au monde autour de nous, ce qui nous rend utile. Et nous honorons Dieu. Et nous sommes des vases qui honorent Dieu. Le message est l'unicité et l'utilité des vases qui honorent Dieu. Nous allons voir trois points. Numéro un, les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré, les marques distinctives ou les caractéristiques, les caractéristiques, les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré, les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré. deux, Les fruits particuliers d'un vase conciliant, d'un vase conciliant, pas un vase contradictoire pas un vase en conflit avec les autres, mais un vase qui est conciliant, un vase soumis, un vase humble, un vase eh, qui, qui embrasse tout ce que le Seigneur nous donne. Et quand on est ainsi conciliant et obéissant, on portera de fruits. Vous allez porter de fruits. Les fruits particuliers d'un vase conciliant. Troisième point, la faveur déterminée, la faveur destinée, la faveur déclarée, la faveur que Dieu a déclarée pour les vases louables, la faveur déterminée pour les vases louables, pour les vases louables. On va à la première partie. Quel est votre premier point là-bas Les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré. Nous retournons à Deuxième Timothée 2, verset 19. Nous allons voir les marques d'un vase de Dieu consacré au service de Dieu, consacré à l'appel de Dieu, consacré au ministère que Dieu a mis dans leur main. Les, les marques distinctives, les caractéristiques, les marques distinctives. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Numéro 1, la conversion. La conversion. Un vase consacré et devait se convertir. Il n'est plus au monde, il appartient au Seigneur. Il n'est plus à Satan, il appartient au Seigneur. Il n'est plus même à la famille, biologique terrestre, il appartient au Seigneur. C'est dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La conversion est la chose première. Il faut qu'il ait ce changement, il faut qu'il ait cette conversion. Si on va être un vaste donneur devant le Seigneur, on, on va à Matthieu 18. Matthieu. Matthieu 18, 3 et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants euh, tendres, euh, comme les petits-enfants corrigibles, comme les petits-enfants humbles. Et si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Si, si quelqu'un, euh, la personne euh, n'entre pas dans le royaume de Dieu, comment va-t-il faire entrer les autres si lui-même n'est pas entré Alors comment il va le faire Alors il faut qu'il ait la conversion avant d'être un vase utile dans la vie du Seigneur. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra un blanc comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alors on retourne à 2 Timothée 2, verset 19. Il s'agit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque, et quiconque, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de quoi, dites-le moi, de l'iniquité. Quiconque prononce le nom du Seigneur. Alors, le, le petit converti, le bébé en Christ, qui prononce le nom du, Seigneur en Christ, le gagneur d'âme qui prononce le nom du Christ en, prière, comme on va, comme on prêche, et on prêche le nom du Seigneur, on prêche l'évangile, on mentionne le nom du Seigneur, comme on prêche comme on prêche sur le pupitre, les prédicateurs mentionnent le nom du, Seigneur. Il dit que quiconque, des jeunes aux personnes âgées, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Alors nous devons euh, nous éloigner de l'iniquité. On va à Esaïe 52. Esaïe 52. Et nous lisons ici verset 11. C'est un commandement, un impératif. C'est ce qu'il désire. Et c'est ce qu'il exige de tous ceux qui prononcent le nom du Seigneur. Et voici les caractéristiques d'un vase qui se soumet au Seigneur qui se laisse au Seigneur, qui se consacre au Seigneur. Isaïe 52, verset 11. Partez, partez, sortez de là. Oui, c'est dit, partez, partez, sortez de là. C'est-à-dire sort, sortez du monde, de la pollution du monde et de toute la, dégénération, la dégénérescence, la DG euh, euh, la la dégénérescence du monde. Alors, quittez tout cela. Euh, ne touchez pas la saleté du monde et partez, partez, sortez de là, ne tombez, ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. On va à deuxième Timothée, verset 2. Euh, les, les marques distinctives euh, d'un vase de Dieu consacré numéro 1, ils, ils sont convertis 2. Alors ils euh, de toute iniquité. 3, ils sont précieux. Voilà le verset 20. Et verset 20 dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Comme on voit le verset, le verset là divisé à deux parties. C'est-à-dire il a des vases euh, d'or et d'argent. Et pour certains, il y a des vases euh, euh, d'honneur. Il y a d'autres qui ne sont pas précieux, d'autres ne sont pas dignes, d'autres ne sont pas ne sont pas valeureux, d'autres ne sont pas essentiels, d'autres ne sont pas importants. Ils ne portent pas l'onction du ciel. Et ils ne prennent pas cela comme quelque chose de précieux à faire en tant que croyant envers ceux à qui ils pêchent. Alors, il y a des, ils sont des vases de, des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un vase d'un usage utile. Donc, si on doit porter l'onction précieuse, on doit être précieux. 1 Corinthiens 3, alors un instrument précieux de Dieu, un vase précieux au Seigneur. 1 Corinthiens 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Y a-t-il un ouvrier avec Dieu là-bas Je dis, y a-t-il un ouvrier de Dieu là-bas Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, et puis, dites-le moi, des pierres précieuses. Ils sont les vases d'honneur, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Voir, maintenant ce qui est d'un usage vil. Du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Précieux. Allons à 1 Pierre, verset 2. 1 Pierre 2, les vases d'honneur. Un vase choisi, purifié, préparé. Un vase qui porte la grande onction du ciel aux gens de la terre. Voici ce qui va se passer. 1 Pierre 2, verset 1. Rejetant donc euh, comme de malice. Qu'est-ce que vous faites avec la malice Alors, il faut les nourrir, il faut les accepter. Qu'est-ce que vous faites avec la malice Il faut l'ingurgiter, penser, euh, ruminer cela, agir selon cela et à se comporter avec la malice. Qu'est-ce qu'on fait Alors, rejeter, cela. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. C'est ce qu'il veut que vous soyez, c'est ce qu'il veut que je sois. Il est précieux et si nous allons porter son message, si nous allons porter son ministère euh, aux gens qui attendent ce ministère, nous-mêmes, nous devons être précieux. Nous devons être précieux. Verset 5. Et vous même comme des pierres vivantes édifiées, vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des, des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Alors, il y a les marques distinctives. C'est très clair, vous êtes totalement différent des gens du monde. Vous êtes différent des gens du monde qui n'ont pas le salut. Des gens du monde qui ne connaissent rien de la sainteté. Et ici, nous sommes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On retourne à 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se concède plus. alors il, voudrait être un vase d'honneur. il se concerne plus. il voudrait être hautement, grandement valorisé par le Seigneur, il se conseille plus. Il voudrait être au bout d'un ministère bien réussi, donc il se conseille plus. Si donc quelqu'un se conseille plus en s'abtenant de ces choses, de quoi Alors, de quoi va-t-il s'abtenir euh, de quoi va-t-il afin d'être un vase d'honneur 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, 7. Faites disparaître le, le vieux levain, le vieux caractère, le vieux comportement, la vieille attitude, la vieille habitude, la vieille disposition. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons, célébrons donc la fête, non avec du, lieu du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je prie que le Seigneur purifie chacun de nous. On retourne à 2 Timothée 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve en s'abstenant de ces choses, sera un vase d'honneur. Sanctifié, c'est une autre caractéristique. Si vous serez, si vous serez un vase et consacré au Seigneur, soumis au Seigneur, il dit que numéro un devait être euh, totalement, euh, vous devez vous conserver pur, et deux, devait être sanctifié. Sanctifié. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5, verset 25 nous dit, Marie, aimez vos femmes. Amen. Marie, on parle maintenant au mari. Marie, aimez vos femmes. Oh, il y a des problèmes dans certains foyers. Marie, aimez vos femmes. Amen. Femmes, aimez vos maris. Très merveilleux. Verset 25, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin que vous fassiez quoi Afin de la sanctifier. voyez il y a des gens qui, qui se disent ouvrier, je suis mais es-tu sanctifié Je suis ouvrier. Es-tu converti Je suis ouvrier. Es-tu lavé Je suis ouvrier. Es-tu précieux Je suis ouvrier. Est-ce que tu t'es éloigné de toute iniquité et es-tu sanctifié afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, un membre glorieux, un ministre glorieux, de fils et des filles glorieux. Euh, tout cela fera une église glorieuse. Alors, euh, des fils et des filles euh, souillés compromettants euh, feront une église souillée, compromettante. Des fils qui déshonorent Dieu ah, feront une église qui déshonore Dieu. Mais lorsque les membres sont sanctifiés, lorsque les ouvriers sont sanctifiés, lorsque les dirigeants sont sanctifiés, lorsque les hommes et les femmes sont sanctifiés, c'est dit ici afin de la sanctifier par la parole, afin, 27, afin de paraître devant lui cette église glorieuse sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Tout, toute répréhension sera ôtée. Et toute tâche, tout ride sera ôtée. Alors, la, les, marques distinctives, tout d'abord la confession, la conversion, quitter toute iniquité, être sanctifié, il y a la purification, il y a la sanctification, alors il y a aussi la préparation. Deuxième Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conseille pur en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Quel que soit le domaine de travail, vous êtes propre à toute bonne œuvre. Alors, vous devez chaque fois être apte préparé. Alors vous ajoutez quelque chose de, quelque chose de valeureux, vous ajoutez quelque chose euh, de louable à l'œuvre du Seigneur, propre, préparé. On va à Esdra, Esdra 7, c'est ce que le Seigneur espère de nous. On ne peut pas se euh, se plonger euh, dans l'œuvre de Dieu et puis on ne peut pas se seulement sinon patauger dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, sans être apte, sans être préparé, le cœur préparé, euh, sans être propre, notre message préparé, notre famille préparée, notre vie préparée, tout ce qu'on fait. Alors il y a une préparation afin que nous soyons qualifiés pour le ministère. Exra 7, verset 10, car Ezra avait appliqué son cœur. Son cœur. On va au-delà des notes qu'on écrit, on va au-delà des références citées, on va au-delà des doctrines à préparer mais on ne peut pas le cœur. Ezra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la parole. Non seulement un précateur, faire comme je dis, mais il ne faut pas faire comme je fais. Mais c'est pas que la personne qui, je, connais la, les doctrines, de la parole de Dieu, je vous donne cela, il ne faut pas avoir ma vie, il ne faut pas voir ce que je fais, ce n'est pas comme ça. C'est dit ici que Ezra avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Je prie que chacun de nous soit préparé au nom de Jésus-Christ. On retourne à 2 Timothée chapitre 2. Je lis maintenant le verset 22. Vers 2. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, numéro 7, ça, il est, purement lavé, il est complètement lavé, il n'y a pas de débris d'injustice en lui, il n'y a pas de détritus de souillure en lui, il n'y a pas de particules d'injustice en lui. Regardez sa vie, il embrasse la justice, il suit la foi, la charité, il suit la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dans le passé, il avait l'injustice, le péché, et tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, il est parfaitement lavé, purifié. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. faut pas vous tromper. Qu'aucun faux prédicateur ne vous trompe. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrages, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais Dieu merci, nous sommes lavés. Dieu merci, nous sommes purifiés parfaitement purifié, Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. La purification doit être visible. La purification doit être pratique. Et les gens qui vous connaissent, qui, qui vous connaissent, doivent savoir que vous êtes purifié, lavé, parfaitement purifié. On va à 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Je lis le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition quelqu'un qui est ouvrier, qui est chrétien, qui est croyant, quelqu'un qui est prédicateur, qui est pèlerin en route vers le ciel, ne va pas se laisser être pris dans les pièges euh, du, monde en courant derrière ceci et cela. Voilà le verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le verset 11. Pour, toi, homme de Dieu, est-ce que euh, les hommes de Dieu sont dans la maison ce soir Pour toi, homme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, enfant de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi faut pas combattre le mauvais combat de mauvais caractère. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. On retourne à 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2, la première partie du verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Il nous dit ici, alors ceci ne se réfère pas seulement aux, jeunes, cela, oui, cela est particulier aux juifs, mais lorsque oui, lorsqu'on continue à grandir, oui, ces, ces choses euh, qu'on avait expérimentées à 17 ans, 23 ans, 24 pour être l'ancien caractère, l'ancienne tentation de l'époque, lorsque vous étiez jeune, euh, pourrait encore taper à la porte. Donc, fuis les passions de la jeunesse. Verset 23, verset 22 dit, repousse les discussions folles et inutiles. Repousse les discussions, euh, les investigations folles, repousse les, les, les curiosités folles et, inutile, sachant qu'elles font naître des querelles. Alors, c'est la vie d'un véritable enfant de Dieu. Il s'abstient de tout ce qui va euh, le, le plonger dans la dégérescence du monde. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Abtenez-vous de toute espèce de mal. La tentation « vous de toute espèce de mal. Les passions juvéniles, « vous de toute espèce de mal. Tout ce qui se présente comme venant de la cuisine du diable, évitez tout cela. Tout ce qui se présente comme cela vient d'un domaine de Satan, évitez cela. Tout ce qui est infernal, qui vient de l'état de feu, qui a cette odeur, cette sueur qui va plonger quelqu'un dans la perdition éternelle, évitez cela. abtenez vous de toute espèce de mal. Ce que je dis, c'est qu'il faut s'abtenir, Il faut s'en abtenir. Vous allez vous en abtenir. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6, verset 20 au Timothée, aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, au Timothée, aux prédicateurs, aux pasteurs, aux bergers, aux enseignants de la parole, au Timothée. Garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes. Il y a quelque chose à éviter, il y a quelque chose à éviter, au oh, par seulement. Il y a le péché et tu vas, tu embrasses cela. Il y a la tentation, tu vas, tu te plonges là-bas. Il y a le mal, tu vas là-bas, tu te plonges là-bas. Il y a l'incrédulité, tu vas là-bas. Il y a les incroyants, qui sont là-bas, qui vendent leurs choses, et tu vas là-bas. Oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vain et profane. Si vous avez quelque chose de, de valeureux, les doctrine de la Bible, l'évangile précieux, gardez cela. Vous avez un ministère, gardez cela. Ce que le Seigneur vous a donné et qui vous est précieux, vous savez que Dieu vous a compté digne de garder la chose là, de vous donner la chose précieuse là. Gardez cela. Et vous avez ce, ce trésor dans un vaste terrestre. Alors garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les, disputes, de la fausse science dont, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Je dis que la grâce soit avec vous. On retourne à 2 Timothée 2, 24. 2 Timothée 2.24. 24. Et les marques distinctives d'un vase de Dieu consacré. Ceux qui se sont consacrés à Dieu doivent comprendre seulement que vous n'êtes pas un simple ministre, vous êtes ministre lors du culte. Si vous êtes ministre, vous l'êtes à 24 heures de la journée et chaque jour de la semaine, vous êtes ministre. Si vous êtes un véritable ouvrier chrétien, vous l'êtes dans la famille, vous l'êtes même si vous ne prêchez pas à la famille. Un homme est toujours un homme, matin, midi, soir. Et un homme demeure homme que ce soit le lundi, le mardi, le samedi. Alors un ouvrier chrétien, alors un dirigeant chrétien, un pasteur chrétien, un prédicateur chrétien, il est un dirigeant à tout moment. Donc vous démontrez le caractère d'un véritable ministre de Dieu partout et quel que soit le lieu, où vous vous trouvez. Hein, le verset 24 maintenant. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Amen. Vous n'allez pas vous bagarrer au bureau. Vous n'allez pas euh, euh, euh, vous battre dans la rue, dans le bus. N'allez pas vous quereller à l'église. N'allez pas vous quereller dans votre famille. N'allez pas démontrer la colère, la rancune, la malice et les choses mauvaises là. N'allez pas faire cela. Si vous êtes réellement un véritable serviteur de Dieu, matin, midi, soir, le soir, à la maison, à l'église, partout, avec quelqu'un quelle que soit la provocation, c'est dit qu'il oh, ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour combien de personnes Si vous êtes là, je dis, avoir de la condescendance pour combien de personnes Pour tous, être propre à enseigner. Alors, oui, alors cette caractéristique de de condescendance et la patience. Et Dieu, de patience. On va à Jacques 3. Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Qu'est-ce qui suit là-bas Modéré, modéré. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont sages, et le sage haute, et la douceur d'eux. la haute la douceur de leur, leur, euh, sagesse haute, l'obéissance à la parole de Dieu. Deux, leur sagesse haute. Euh, cet aspect d'être un vase d'honneur d'eux. La sagesse d'en gros est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliance, conciliante du moins, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. 1er Thessaloniciens 5, verset 14. 1er Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à aucun le mal pour le mal. Il m'a fait mal, alors je vais lui payer la même monnaie, je vais lui repayer la même monnaie. Alors, parce qu'il m'a fait mal, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit, l'esprit d'amour. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit avec onction, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de prière, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit d'intercession, n'éteignez pas l'esprit. L'esprit de réconciliation, n'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abtenez-vous de quoi De toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera. Deuxième Timothée 2, verset 25. Deuxième Timothée 2, nous lisons le verset 25. Cela parle toujours de l'image euh, d'un vase consacré. Et euh, 2 Timothée 2, 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Il y a des gens qui s'opposent à leur propre salut. Oh, vous savez que vous devez oh, les redresser avec oh, douceur. Ouais. C'est pas que quelqu'un qui fait mal, alors vous ne devez pas prendre un marteau et pour lui faire mal. Vous ne devez pas blesser la personne. Il y a des gens, il y des gens qui, qui, s'opposent à leur sanctification. Et, doit, vous devez les redresser avec douceur. Alors, vous devez redresser avec douceur les gens qui empêchent leur progrès. Alors, c'est la caractéristique d'un véritable serviteur de Dieu. Un vase consacré. Vous voyez, voyez ces incroyants, voyez ces rétrogrades-là. Ce qu'ils font, c'est pour empêcher la parole de salut qui leur représentait, la parole de sanctification qui leur est donnée, et la parole de la vie éternelle qui leur représentait. présentée. Et ils ne comprennent pas, ils s'empêchent d'aller au ciel. Donc vous comprenez. Donc vous devez les redresser avec douceur, les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver la connaissance de la vérité. Ici, c'est que eh, vous êtes corrigible et vous êtes une personne à restaurer aussi bien que doux. Vous êtes doux et vous êtes quelqu'un facile à être, à être instruit. Et que revenant à, à leur bon sens, ils se dégageront des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Quelles sont les marques détentives d'un vase de Dieu consacré Tout d'abord, c'est converti. Deux, il s'éloigne de l'iniquité. Trois, ils sont précieux. Quatre, ils sont purifiés. Cinq, ils sont sanctifiés. Six, ils sont préparés, aptes à toute bonne œuvre. Sept, sont parfaitement purifiés. Numéro 8, ils s'abstiennent de toute espèce de mal. Neuf. Ils sont doux et patients. Numéro 10. Ils sont humbles et instructifs. Et numéro 11. Ils sont des gens aptes à être enseignés et aptes à être retournés. C'est-à-dire qu'ils se laissent ils se permettent d'être retournés. Il y a des gens qui rétrogradent, des gens qui s'égarent et ferment la porte à la rétoration ils ne sont pas rétorables. Alors ils ferment parfaitement la porte contre toute personne qui essaierait de les retourner. Mais les caractéristiques d'un véritable enfant de Dieu, euh, quoi qu'il euh, ait fait une erreur, ouais, il est toujours à être instruit et à être retourné. Et douze, euh, fidèle et engagé. Nous allons voir deuxième Timothée, deuxième Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est la, la caractéristique d'un véritable enfant de Dieu de l'Évangile. Verset 3. Souffre avec moi. Alors, euh, il y aura des difficultés ministérielles donc souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie ou des affaires de la modalité s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Je veux que nous soyons consacrés, engagés, précieux, puis lavés des vases qualifiés pour le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Deuxième partie maintenant les fruits particuliers d'un vase conciliant. Des vases d'un vase conciliant ou des vases conciliants. On va à Jérémie 18. les fruits particuliers des vases conciliants. Conciliants, c'est-à-dire que vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Là, on ne peut pas changer la parole de Dieu. Quel que soit ce que les autres font, quelle que soit leur façon d'agir, quel que soit ce qu'ils font, vous avez décidé que vous serez un vase obéissant et vous obéissez à la parole de Dieu. Alors, conciliant, ça veut dire que vous êtes une personne qui coopère. Vous n'êtes pas un agresseur, quelqu'un qui euh, contredit euh, agressivement euh, contre la parole de Dieu. Alors, vous êtes un conciliant, vous êtes coopératif. vous êtes facilement abordable et vous êtes facile à diriger, facile à corriger, vous êtes soumis. Vous ne pouvez pas être consigné, et en même temps être désobéissant. Vous acceptez la parole de Dieu et vous savez que voici la voie, marchez-y. Alors, vous êtes consigné et obéissant, c'est-à-dire que, oui, vous acceptez la parole de Dieu. Si vous êtes consignant donc, vous acceptez que je sais que c'est la part de Dieu. Je peux lire cela avec toi, c'est la part de Dieu. Je sais que c'est une exigence de Dieu. Je peux lire cela. Donc, vous vous consentez. Alors, si vous, vous, si vous êtes conciliant, vous consentez quand vous dites que moi, je n'accepte pas cela, moi, je, n'en n'embrasse pas cela, je lis cela, mais moi, je n'ai pas cela. Non, vous n'êtes pas pareil. Si vous êtes conciliant, alors un vase conciliant, c'est un vase qui consente. Et puis, vous êtes soumis. Alors, vous soumettez à la part de Dieu. Alors, vous fléchissez devant la part de Dieu. Alors, vous n'allez pas, sinon, changer, atterrir la part de Dieu. Mais vous êtes totalement soumis. Vous êtes unis avec le peuple de Dieu. Alors, c'est ce que cela veut dire, être conciliant, euh, euh, les serviteurs conciliants de Dieu, les ouvriers conciliants dans le royaume, les vases conciliants dans le royaume. On va à Jérémie 18, verset 1. Jérémie 18, verset 1 ici dit, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Lui-même, il est, un conciliant, lui-même, il est euh, une personne apte à, être enseigné. Le Seigneur dit, va, et il est allé. Et je descendis dans la maison du potier. Et voici, ils sur un tour. Verset 4. Le vase dont nous parlons, le vase conciliant, le vase humble, doux, le vase, la personne qui se soumet au Seigneur, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agile dans la mer du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Vous ne jugez pas le potier, vous ne critiquez pas le potier, vous ne trouvez pas un autre nom pour le potier, vous ne dites pas, pourquoi ne pas fait ceci, cela Alors il y a un accord là-bas, c'est le vase qu'il veut que nous soyons afin de nous façonner tel que cela lui plaît. Acte des apôtres, chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il ne veut pas que la personne le contredise, il ne veut pas que la, personne euh, euh, le corrige. Alors, il ne veut pas que, euh, que la personne se présente comme étant plus sage que Dieu si c'est un instrument choisi, alors il faut que cette personne soit un vase conciliant pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Voyons, le résultat, la réponse de Paul euh, en, en, tant qu'un vase euh, choisi dans les mains du Seigneur. Premier Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés que dignes, alors que ça, ce n'est pas notre droit, nous sommes permis par Dieu, nous sommes favorisés par Dieu, et Dieu nous a amenés à ceci, alors on n'a pas, on pas mérité cela, on n'a pas travaillé pour cela. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ça, c'est un vase consignant. La personne qui dit que Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé, Dieu m'a mis dans le ministère, alors je lui serai fidèle pour plaire au Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Cela doit être votre pensée, votre considération. Comment je dois faire ceci pour plaire à Dieu Comment je dois exercer ce ministère pour plaire à Dieu Comment je dois exécuter ceci pour plaire à Dieu Comment je, dois, faire l'œuvre qui m'a remis pour plaire à Dieu L'œuvre qui m'a remise pour plaire à Dieu. Donc, alors je prie que nous allions de progrès en progrès au nom de Jésus-Christ. Lorsque j'explique le mot conciliant, j'ai mentionné, le mot soumis. Vous êtes soumis au Seigneur, vous n'êtes pas difficile à être dirigé, vous n'êtes pas difficile à être contrôlé, vous vous soumettez. On va aux Romains. Romains 6, 19. Romains 6, 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à, l'iniquité dans le passé pour arriver à l'iniquité dans le passé. Ainsi maintenant, livrez. Faites-le volontairement, gaiement, heureusement. Faites-le sans plainte. Alors, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Quand on fait cela, notre ministère va porter du fruit. Et si vous soumettez au Seigneur, donc quelque chose ce qu'il a remis entre vos mains portera du fruit. On va au psaume 85. Psaume 85. Psaume 85, verset 12. La fidélité j'aimera de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. Et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Somme 107. Somme 107 lorsque nous soumettons au Seigneur, lorsque nous sommes conciliants, lorsque nous sommes obéissants, lorsque nous sommes totalement soumis, flexibles, sommes déjà corrigibles, faciles à diriger, à corriger, alors notre ministère portera de fruits. Somme 107, verset, Somme 107, verset 32, qu'il exalte dans l'assemblée du peuple. Alors venez pour euh, prêcher à l'assemblée. Il faut exalter euh, le Seigneur. Vous êtes parmi le peuple de Dieu. Il faut vous oublier. Alors, il faut penser plutôt au Seigneur. Et c'est dit qu'il exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Verset 36. Et il y établit ceux qui sont affamés il fonde une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, Plante des vignes et ils en recueillent les produits. Lorsque vous honorez le Seigneur dans votre, votre ministère, lorsque vous aurez le Seigneur par ce qu'il vous a remis entre les mains, il dit c'est par cela que vous allez porter de fruits. Votre ministère portera de fruits. Ézéchiel 34, euh, Ézéchiel 34, versets 26 et 27. Ézéchiel 34, versets 26 et 27. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps, et ce sera une pluie de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit lorsque nous, nous soumettons au Seigneur, lorsque nous sommes soumis, totalement consacrés, laissés au Seigneur, l'arbre des champs donnera son fruit. Et la terre donnera ses produits. L'œuvre de Dieu portera de fruits dans vos mains. Elles seront en sécurité dans leur pays. Et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joue. Le jouet brisé et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Ézéchiel 36, verset 8. Ézéchiel 36, verset 8. Et vos montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël. Car ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous, et vous serez cultivés et ensemencés. Je mettrai sur vous des hommes en grand nombre, la maison d'Israël tout entière. Les villes seront habitées, et l'on rebâtira sur les ruines. Je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds je veux que vous soyez habités comme auparavant, et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Ouais, lorsqu'on se soumet au Seigneur, c'est ce qu'il dit qu'il fera. Alors, vous, vous soumettez au Seigneur, et puis vous allez porter plus de fruits. Alors, il y aura l'abondance dans l'œuvre du Seigneur. Il y aura le progrès dans votre ministère. On va à Jérémie 17 verset 7. Jérémie 17. Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'éternel et dont l'éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Vous n'allez pas cesser de porter du fruit. Vous allez continuer de porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Joël 2, Joël 2, Joël 2, 22, Joël 2, 22, Joël 2, 22. Bête des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. est cela. Cela parle de la fécondité. Lorsqu'on se soumet au Seigneur, donc, et nous paie et nous donne des fruits détectifs. » 23. Et vous, enfants, de Sion, soyez dans l'allégresse et réussissez vous en l'éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les ailes se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil, et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu et qu'il n'y en a point d'autre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 le fruit pour le ministère, le fruit de conversion et le fruit des convertis constants au nom de Jésus-Christ. Troisième point, la faveur déterminée pour les vases louables. Les vases qui sont loués par le Seigneur, qui sont appréciés par le Seigneur, qui amènent l'honneur au Seigneur. Ce sont des vases qui ont la faveur déterminée sur eux et ce sont, destinés à la faveur divine. Deuxième, Timothée chapitre 2, verset 19. Deuxième Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi Qu'il s'éloigne de l'iniquité dans une grande maison. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vie. Vous serez pour l'honneur. Si donc quelqu'un, si quelqu'un se conseille pur, si un pasteur, un dirigeant se conseille pur en s'abtenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître propre à toute bonne œuvre. Quelle est la récompense et quelle est la faveur que Dieu manifestera envers de telles personnes On va à Malachie, Malachie 3, Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel sont, sont ici, craignent le Seigneur, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ils s'encouragent l'un l'autre. Ils s'édifient l'un l'autre. Ils se lancent des défis. Ils s'encouragent. Ils, ils, ils, supportent l'un l'autre. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Le troupe viendra, le Seigneur vous épargnera. La calamité frappe, la, la calamité, le Seigneur vous épargnera. Ça, c'est la faveur destinée, c'est la faveur déterminée pour ces vases du Seigneur qui sont louables. Et vous, alors, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sait pas. Acte 18, verset 9. Acte chapitre 18, verset 9. Ici, le Seigneur donne l'assurance à l'apôtre Paul. Parce que si vous savez le Seigneur, alors il y a l'assurance qui vous sera accordé. Acte 18, 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, et ne te tais point. Ne craignez pas. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui craigne Qui craint de parler Qui craint de prêcher Qui craint d'évangéliser Qui craint de taper aux portes dans la communauté Vous n'aurez pas peur. Verset 10 car je suis avec toi. Le prince de notre salut est avec vous, le conquérant est avec vous, celui qui a vaincu tout défi venant du diable, le seul conquérant est avec vous et ne vous délaissera pas. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. J'ai perdu votre Amen. Personne ne mettra la main sur vous pour faire du mal tout ce que le Seigneur vous a donné restera intact au nom de Jésus-Christ. Votre vie n'aura pas de problème. Votre destinée n'a pas de problème. Vos années sur la terre ici n'auront pas de problème. Il n'y a rien qui puisse vous tuer. Ce sont les gens qui se cachent. Ce sont les gens qui se cachent de la part de Dieu que ah, le Seigneur, le Seigneur dit, mais tu veux te garder, tu veux te préserver, et puis le Seigneur les, abandonne. Mais ceux qui sortent et qui vont pour le Seigneur, que quelque chose qui arrive, je vais servir le Seigneur, le Seigneur préservera votre vie au nom de Jésus-Christ. Et disent que je suis car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Par le cas, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Dans cette ville, le Seigneur a beaucoup de personnes il vous utilisera, il m'utilisera, il nous utilisera pour faire entrer ces gens dans le royaume au nom de Jésus-Christ. Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Voyons chapitre 26, 17. Acte 26, verset 17. Voilà la promesse que le Seigneur a donnée. Chapitre 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, il vous délivrera, et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, vous ne serez pas désobéissant au nom de Jésus-Christ. Voyez quelque chose de très important ici. Chapitre 27, verset 23. Acte 27, 23. Vous devez souligner quelque chose ici. Je vais vous montrer. Acte 27, 23. Un ange du Seigneur à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Paul, ne crains point. Je crois que vous allez mentionner votre nom là-bas. Paul ne craint point. Qui Qui ne doit pas craindre Paul ne craint point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, voici ce que, je veux que vous marquiez. Ce que je veux que vous souligniez. Et voici, Dieu t'a donné tout ceux qui navigue avec toi. Pour le fait que vous soyez et protéger Les gens qui sont avec vous, les membres de la famille aussi sont protégés. Ceux qui, ceux qui sont à la maison avec vous sont protégés. Ceux qui travaillent ensemble avec vous sont tous protégés au nom de Jésus-Christ. Alors, alors, voyons encore le verset 24. Paul ne craint point. Quel est votre nom là-bas Ne craint point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné comme d'entre eux tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette, confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Amen. Somme 105, verset 13. Psaume 105. Psaume 105, verset 13. Et ils allèrent d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple. Alors, et il ne permet à personne de les opprimer. Il ne permettra à personne de vous faire du mal. Et il chassa et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes joints. Y a-t-il des joints du Seigneur ici aujourd'hui Y a-t-il des joints du Seigneur Tu es, vous avez honte même de lever la main alors vous, dites que Satan va voir votre mais qu'est-ce qui va vous arriver Est-ce que vous êtes loin par le Seigneur Ne touchez pas à mes joints. Rien de mauvais ne vous touchera. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Rappelez-vous, nous parlons des vases ce soir. De quoi parlons-nous ce soir De quoi parlons-nous ce soir Des vases purifiés. Nous parlons des vases consacrés, nous parlons des vases consignants, nous parlons des vases louables. Laissez-moi vous montrer quelque chose. devez voir ceci. On va à Daniel, Daniel 5, Daniel 5, verset 1. Les vases du Seigneur. Alors celui qui essaie tripoter avec votre vie, le, viendra sur la personne là. Daniel 5, 1 le roi Balthazar euh, donna un grand festin à ses grands au nombre de mille, et il but du vin en leur présence. Balthazar, euh, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands ces femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Ils sont allés trop loin. Ils ont pris les vases de la maison du Seigneur. Alors maintenant, il va boire du vin avec cela. Alors, ils ont désacralisé les vins là, euh, les vases. Verset 3. Non, euh, verset 5. En ce moment, Dieu ne va pas perdre le temps. Il faut dire, je suis un vase un vase choisi. Il faut dire ça, un vase converti, un vase purifié, un vase nommé. Et si quelqu'un essaie de vous souiller, quelqu'un essaie de vous détruire, en ce moment, verset 5, en ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Alors il croyait, sinon désacraliser les vaches du Seigneur et il s'est projeté dans le problème. Et ses pensées le troublèrent. Les, les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Vous connaissez bien l'histoire, mais allons au verset 22. Et toi, Bethazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suisses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies. C'est pourquoi il a envoyé cette, cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'interprétation Voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Quiconque touche le vase de Dieu, je parle des vases devant moi. Quiconque essaie de tuer et de détruire le vase là, son royaume, son règne aura sa fin. Peser, tu as, pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. 30. Cette même nuit, Bethazar, roi des Chaldéens, fut tué. Il ne va pas te tuer. Il n'osera pas te tuer. On va à Zacharie 2. Zacharie, Zacharie 2.5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Verset 8. Car ainsi par l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Pourrez-vous lire cela avec moi Car celui qui me touche, touche la prunelle de son œil. Il faut le lire cela. Il faut dire, car celui qui me touche, touche la prunelle de son œil. Aucun mal ne vous touchera. Aucun mal ne vous devancera. Que, cette, que ce vase soit pur, consacré. Que le vase soit consacré, conciliant. Que le vase soit louable. Que vous-même euh, soumettez-vous totalement entre les mains du Seigneur. Sortez, allez travailler pour le Seigneur et l'œuvre de Dieu va réussir dans votre mère. Votre vie portera de fruits. Votre famille portera de fruits. Votre ministère portera de fruits l'église locale et l'église centrale porteront de fruits. Tout, bon désir de votre vie sera accordé par le Seigneur. Aucun œil mauvais ne vous verra. Aucune main maléfique ne vous touchera. Celui qui vous touche, touche la penelle de son œil. Il y a une muraille de feu autour de vous. Et partout où vous allez, aucun mal ne vous touchera. Vous êtes impunable. La nuit, il vous gardera. Le jour, il vous gardera. Je vous verrai à la prochaine. Il y aura des témoignages dans votre bouche. À qui je m'adresse Où êtes-vous Quand ne pas vous lever pour du Seigneur, Seigneur, je, te rends grâce. Je, te remercie. Je sais que ma vie est protégée. Je suis un vase choisi. Je suis un vase converti, un vase consacré. Je suis un vase conciliant. Je suis un vase louable. Je suis et les bénédictions du Seigneur vont se multiplier dans votre vie, dans votre famille et dans votre ministère.